Привет всем! Мы начинаем наше новое прохождение. Это интерактивный фильм Life is Strange. Вышел он достаточно давно, но сейчас его первый эпизод раздают в стиме бесплатно, поэтому у меня появилась возможность начать, и потом я уже докуплю эпизоды, ведь я знаю, что игра хорошая. Так что давайте будем начинать. Life is Strange игра, в которой все принятые вами решения отражаются в прошлом, настоящем и будущем. Выбирайте с умом. Субтитры я читать не буду, именно актеров, поэтому сами. Играю на клавомыши. Ужас. Что здесь происходит, блин? Wait, there's the lighthouse. I'll be safe if I can make it there. I hope. Please let me make it there. Так, и я прям сразу Делаю ее тише. Вот так. Вот. Вот теперь нормально со звуком. Мы продолжаем. И почему-то она не идет. Странно. Так. И теперь все. Вы видите? control Ctrl. <laughs> Все. Вот, теперь все. Теперь мы можем идти к маяку. Очень красивая игра. Вы это видите сами. Очень красивая игра. Клевая рисовка в ней. И при этом она не требовательная к системе вы видите эту бурю, да? Ужас какой-то. Где мы? Не видно. Карта, плохая карта. О, я могу ускориться. Так. Капец какой-то. Тут буря просто. Капец какая буря. Да-да-да. Именно оно. Полнейший ужас. И надвигается она на город. Оу, оу, оу. Ого. That was so surreal. famously called film Little Pieces of Time. But he could be talking about photography, as he likely was. Okay, I'm in class. Everything's cool. I'm Фух. okay. From light to shadow, from color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in I black and didn't white? fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Да-да-да, это не был сон. Diane Arbus. There you go, Victoria. Why Arbus? Because of her images of hopeless faces, you feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and children. Look А, at вот this как crap. управляется. How can I show this to Mr. Jefferson? I can hear Почему? Buzz laughing at Клевая me now. фотография. Мне She нравится. saw humanity as tortured, right? And frankly, it's bullshit. I can't believe I still have this pencil case. I should Да. upgrade to the 21st century. I could frame But any I like it old school. and capture you in a moment of desperation. Да ладно тебе, ну клево And же. any one of you could do that to me. Isn't that too easy? My little camera bag is battered, but still kicking. What if Arbus chose to capture people at the height of I their haven't beauty kept up with my journal as much as I should. She had a brilliant eye. Так давай Все. Почитаем. 1 октября мой любимый месяц. Октябрь мой любимый месяц. Лучшая погода в году. Люблю смотреть, как листья меняют цвет, превращаясь в крошечные огоньки. Но сейчас все еще чертовски жарко. Спасибо глобальному потеплению. Поэтому нельзя насладиться ни пальто, ни свитером, ни ужастиками. Но ну, ничего, скоро Кейт... Мы... Э, Кейт одолжила мне октябрьскую страну Рэя Брэдбери. Я почти не знакома с этим автором, когда Уоррен узнал об этом, то он чуть не вышвырнул меня из почетного клуба гиков, не дав забрать диск Королевской битвы. Но он очень точно передает атмосферу осени в маленьком городке. Скоро Хэллоуин. Последний раз, когда я наряжалась в костюм, рядом еще была Хлоя. Где-то в старом альбоме даже сохранилась фотография – Нужно найти годную вечеринку по случаю Хэллоуина, чтобы наконец влиться в коллектив. Ну или заглянуть в бассейн на мокрую вечеринку циклона. Или правильно обмочившаяся. Ты такая забавная, Макс. Я буду человек Макс. Макс не очень звучит. А, по крайней мере, я пытаюсь выбраться из кокона. Нельзя же ожидать, что несколько недель в Блэквилле полностью изменит мою жизнь как любят говорить мои родители, у тебя есть время мира. Давайте предыдущие посмотрим. О, -о, -о, -о да тут много. Ее зачислили вот в Академию Блэквилла. Ну, почитайте, кому надо. Я, в принципе, понимаю, что тут по-быстрому так пробежавшись. Так, здесь тоже почитаете. Ах, да и здесь. И снова здесь. Тут. Опять же здесь. А, да. И последняя вот, которая сейчас была. Что здесь? Ого, сразу персонажи. Макс Колфилд. Max. Teach Max. Ах, тоже почитайте. Э, Виктория Чейз, Элита Академии Блэк. Ну, понятно, как всегда. А... Угу. Такая замухрышка. Пусть Кейт уже и взрослая, но она вряд ли согласится пойти на фильм с рейтингом 18+. Что? Почему? Почему? Почему? А, религиозная слишком. Марк Джефферсон не только один из лучших фотографов, но еще и мой учитель. О, клево, клево. Первый эпизод. Картинки. Туда доступна одна картинка на фоточка. И смс нам никто ничего не писал. Ладно, выходим. Выходим. Ой, да, пролог, извиняюсь. Выходим. she could have taken another approach. I have to admit, I'm not a big I fan do of love my analog camera. Аналоговая I should take камера. a quick picture now. Так давай сфотаемся. I should take a picture to prove I'm still here. Plus, it's perfect for my And it was portfolio. honesty about the economic conditions of the era, but a beauty in the struggle. Shh. I believe Max has taken what you kids call a selfie. a dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Талант. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s. Your generation was not the first to use images for Ну так self-expression. естественно. Sorry, I couldn't resist. <laughs> The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? А, и- Давай мы ответим. Вы меня спрашиваете? <laughs> Такая, типа, удивилась, да, давай вот так. You're asking me? L let me think. Um... You either know this or not, Max. Is there anybody here who knows this stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes. The process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Oh, yeah, yeah. Totally stuck in the retro zone. Sad face. Oh, yeah, yeah. Very good, Victoria. The Daguerrean process Кинуть бы в ней что-нибудь. Что я еще могу сделать? Ничего не могу больше сделать, буду сидеть слушать. You can find out all about О, Photoshop. in your textbook, or even online. О, урок Guys, закончился. don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco where you'll be feted by the art world. It's great exposure and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Да, да, да. Ага, не видит она. Видит она тебя. Посмотрим, что здесь. О, фотография. Посмотрим. That was amazing when Mr. Jefferson took a class picture the first week. Ну, Even though I didn't want to be in the picture at all, it was fairly fucking cool to watch him start <laughs> framing us. да. Она им прям так восхищается. Damn, they have carbon fiber tripods here. The ball head even has a pan lock. God, I'm such a photo nerd. Да, да, да. Вот я сейчас про то же хотел <laughs> сказать, честно говоря. So cool to see Mr. Jefferson's actual published pictures. Gives а, me hope. А, по-моему, это рисунок. Ну ладно, ладно. О, о, я мог почитать. Ну-ка, so хочу cool почитать. Снэпсей от Марка Джефферсона. На нуарная красота. Аналоговая против цифрового. Кто победит? Да, цифровой победит, я уверен в этом. This is definitely Oh man, they have those Ultra sweet zoom. ultrasonic <laughs> lenses. And look at that vintage rangefinder. Так, What? это ее вещи? Ну-ка. Even her school books are gift wrapped. Ну, так, I can't believe she made fun of me in class. What is she, 15 years old? конечно. Of course, Victoria has to have the bestest, newest, most expensive everything. Теперь I используем. should have Ну-ка. known. She'll have <gasps> better equipment than Blackwell. Офигеть. Вы видите эту сцену? Да, я, я <laughs> хочу купить, ладно. Обладает мощностью нового поколения невидимой отживчивостью GRLT64, отличается расширенным функционалом и улучшенным управлением. Он снимает то, что вы хотите и где хотите. Все фотографии сохраняются на память камеры в формате GPH в превосходном качестве с новым уровнем глубины резкости и четкости. 5299 баксов. Вы, вы понимаете, вы, это, это, это капец какой-то. 5299 баксов за камеру. Я бы никогда такого не смог That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing. When I don't suck. Да нормальные ты фотки делаешь. Вот какую ты сейчас сделала. Покажите мне ее. А, здесь нельзя, да? А, может быть, где-то здесь что-то сфотать? Так. О, еще одна, да? Еще одна журнал. Поп Вайн Гранж мертв? Представляем последние работы Марка Джефферсон. 10 причин завести электронную почту. Прикольно. Прикольно. Компьютер. Компьютер. Взглянем. Obviously Blackwell spent bank on the computers here. Ну, естественно. Looks like somebody was already working on this. О, ну клево обработал, да. Реально клево. Вот это вот прям хорошо уже получилось. Я тоже так смогу когда-нибудь. <laughs> Кейт. Погоди, ну-ка. Что за... Тут? Что Now I wish I wouldn't have read this. Дорогая Кейт, мы любим а. а. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Порно-ролик с ее уча... Кейт. Ну-ка посмотрим на тебя сначала. Конечно, блин. Hi, Kate. Oh. Hi, Max. У нее глаза зареванные. Вот так. Kate, I hope I didn't embarrass you with my lame answer. It sucks to be dragged into the spotlight. Unless you're Victoria. She's got nothing on you, Max. Well, I should get going. Yeah, Дела. me too. Talk to you later. Sure. Эх, ладно, <sighs> да. Потом. О, во, во, во, во, во, во, во. Huh. This might make a cool shot. Да, вот я про то же, давай. Сделаем снимок. Рэйчел Эмбер Forever. Вот. Открыто достижение макро is. Вот он. Теперь нам нужен будет сломанный скейт. Непонятно что. Ну, короче, ладно, еще пока много, слишком, слишком много пока что картинок нам недоступны. Недоступны. Давайте сходим, может, посмотрим уже, что они там делают. Хотя, ну их нафиг, давайте посмотрим на телевизор. Но у него заслуженно. О, шикарная фотография, ничего не скажешь. Здесь маяк. You can never escape the lighthouse here. Да, но все равно клевая фотография, да. Кто их делал, интересно? Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. This is ridiculous. I always get so shy and nervous around Mr. Jefferson. Я даже знаю, кажется, почему. Она, кажется, влюбилась в него. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. Ага. Never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Ам, Вот так. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. <laughs> I know it's a drag to hear some old dude lecture you, but life won't wait for you to play catch-up. You're young, the world is yours, blah, blah, blah, right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. короче, ясно. Пошли отсюда. Книги? Да, посмотрим. Последний раз. So cool that we can check these out anytime. Да. The decisive moment by О, какой-то плакат еще. А, ну это фотоконкурс, да? For the contest. Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? I don't know if I'm ready for my 15 minutes of infamy. А вы герой дня? Узнайте, примите участие, чтобы победить. Герой дня, фотоконкурс. Пришлите фотографию, которая лучше всего отображает ваш или чужой героизм. Крайний срок 15 октября 2013 года. Победители отправятся в Сан-Франциско и будут представлять свои школы на национальном уровне. Состязание Героев Дня состоится 20 октября 2013 года в галерее Зейдгест. Вместе с фотографией вы должны прислать копии документов, удостоверяющих вашу личность, от лиц, не достигших 18, требуются документы и разрешение от родителей. Ладно, открываем. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. You Welcome to the real world. Реальный мир. Тетенька такая прикольная. <laughs> такая прям. Все, все у всех свои компании splash water on my face and make sure I don't look like a total loser. Да, да. Square Enix представляет. <laughs> Стало так. Don't not entertainment. Музыка. Блин, все хорошо, все хорошо, но мне кажется, за нее авторские права дадут. Простите меня за это. Вот так ее будет слышно, я ее буду голосом перебивать, а то мне сейчас еще авторские права повесят на видео и вообще будет капец. Life is Strange, эпизод 1. Хризалида. Что тут? Что за плакатик? Объявление. А кто, кто пропал, а кто? э, без вести Аркадия Б. видели в последний раз. Дата исчезновения 22 апреля 2013 года. Понедельник, примет 19 лет, рост метр шестьдесят пять, вес 50. Блондинка, карие глаза, на икре татуировка в виде дракона, на внутренней стороне левого запястья татуировка в виде звезды. Рэйчел Эмбер, 19 лет, было, кстати, 19 лет написано. Если у вас есть какая-то информация, то, пожалуйста, позвоните телефон шерифа Аркадии Бэй 555-388-6020. Если вы ее видели, позвоните. Но вы ее не видели, да. свою кровь? кровь, отдай свою кровь, нужна кровь к нашей кровавой вечеринке. Лучший костюм, приз, все такое. Да, да. Что, что здесь? Класс науки? Ah, Портал Here's к мозгу Уоррена. Кто такой Уоррен? Объясни мне. Taylor, Ну так, а Кортни? Ты кто? Да, ты никто, мы тебя не знаем. I think that's Courtney ты... Ну так правильно, это, блин, шестерки. Шестерки, шестерки. Они всегда так поступают с шестерками. Подминают их под себя, и все, и те соглашаются, ничего не иду. Что, кто это? Алиса и кто? Evan his photos are very cool. Alyssa is always texting, but she doesn't hang out with a lot of people. <laughs> Эван такой какой-то прям. I hate having everybody see inside my locker. Да? I Ну, love пос- that picture of mom and dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous as usual. <laughs> Посмотрела в ящичек такая. Плакаты. Что за плакаты? Yes, this poster must stop bullies dead in their tracks. Да, да, да, ага. А что тут пишут? Что тут пишут? Я не понимаю. Я не понимаю, честно. Джастин. That's Dana talking to. I think his name is Justin. А кто такая Дана? Dana is on my floor too. She's such an archetypal gorgeous Oh. cheerleader. They must make them in a factory. О, но, ноги I от should have ушей. been Patty. Dana is nice to me. О, А тут, кажись, кого-то присудят. Poor Daniel, he's so nice. I wish I could beat the shit out of Logan. А Логан кто I такой? Hate bully jockstraps like Logan. And he's a Vortex Club member. Э, ну понятно, кто он, да. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Думаешь? Ты бы мне еще объяснила, кто такой Уоррен, и вообще хорошо было бы. Хэллоуин пати. Вот I она, Октябрь никогда не кончался? Не знаю, я не, я не люблю вообще. Don't need a PC, missed the Poetry Jam tryouts, and I did not steal that backpack. Разыскивается за вознаграждение рюкзак, приходите вечер поэзии и компьютер за 600 баксов. Ого. Что за плакат? That's so messed up. I Что пишем? Спасем Аркадия Бэй. За последние десятилетия смена климата изменила побережье Орегона, включая рыбу и фауну. Из-за этого рухнула вся рыбная промышленность в штате, особенно в Аркадия Бэй. Отдайте свой голос против загрязнений и спасите нас исторический город. Не дайте городу умереть. Ну вот объявление о пропаже, они реально везде. О, украшения. You К can never Хэллоуину have уже. enough <laughs> ghosts and skeletons in the mall. They should just call it a sugar machine. Сахарный. That would be awesome if you put money in there and a bag of sugar dropped out. <laughs> Ice cola drink. Э, Good thing I left my AK at home. автомат. А, <laughs> зона свободная, это оружие пишет тут. Оу, парочка какая-то. Ты кто? There's Hayden, another Vortex Club э. But he's actually not а, а, тогда ладно, тогда все норм. Но я вижу, куда нам, вот он, туалет. Да я хочу посмотреть еще. Что за... Джульет? По общаге. Э, тоже Vortex Club. Figures Juliet will be dating Zachary. Jocks sucked up in the vortex. Oh, no. Короче, как я понял, циклон это такой элитный этот, все такое. He's cute. I like skater boys. Too bad they don't like me. Потому что ты ничего не делаешь для этого, я уверен. The Bigfoot Stomp. I should develop some school spirit. Go team. Такая go team. Кабинет директора. Мисс Грант. Miss Grant is a great science teacher. А кто, кто она? Какой учитель? А, она выходила из кабинета науки, да. How many students ever actually memorize all this shit? I guess we all should these days. Ну, не знаю, я бы запомнил. Я бы реально, я бы взял и запомнил. Ладно, давайте ускоримся, где туалет. Вот он, туалет. Ускоримся в него, как и нужно. Входим. Музыка у нас все еще играет. Nobody can see my meltdown. Кислая мина. <laughs> Ну, ничего ты преувеличиваешь, да? Ну что ты, ну? Что ты, что ты? Раковина, зеркало, граффити. Что пишут? Now who would bother to write that crap? А, Рэйчел Эмбер... Сука. Извиняюсь за это. Ух ты. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all like bizarro dream in class. Прикольно, Am I прикольно. Going crazy? Прикольно. Селфи такое было, привози. Ну ладно. The а last time I got a flu shot, I got the flu. Fuck you. Сделай прививку от гриппа, пока еще не поздно. Начни заботу о своем иммунитете сегодня. А, о, иллюминаты. Плакат. This poster must drive people to have sex. Хочется заниматься сексом. А, воздержание раздувает ваше пламя любви. Вы спокойно можете учиться и любить вместо секса. Время на вашей стороне. Используйте его, руководствуя здравым смыслом. Граффити. Кит трясет попкой во имя Господа. Боже какой ужас. Какой ужас. I'm good to flow. Thanks. Че тут? Vortex Club, Wire Jerks. Я не знаю, что такое Jerks. Э, без понятия вообще, честно. I hate э, Victoria Chase. Типа я за Викторию Чейз, что ли? I remember when somebody punked the alarm last month. Да. ведро какое-то стоит. А, ну это же уборная, да. Ладно, давайте умоемся. Умоемся. Ой, умывайся. Макс. Макс Колфилд. Колфилд. Just relax. Stop torturing yourself. Да есть, есть. Вот эту фотографию надо было отдать. Учителю своему. Fuck it. А, -а, -а, -а. Зачем ты ее порвала, дура? When a door closes, a window opens. Or something like that. Бабочка. Какая красивая бабочка. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Да, да, да. Надо сделать. Надо обязательно сделать. Бабочка. Сначала посмотрим. Whoa, where did that butterfly come from? Красивая. Да, ну, сделаем фотку. Во, вот такой, да, кадр будет? Ты же покажешь потом, какой кадр будет? Ну-ка, пожалуйста. Покажи. <laughs> Нет. Нет. Ой-ой-ой, кто-то... Что? Э! Ты! О, хрена ты здесь делаешь? Нейтан? Так. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. Что ты в женском туалете делаешь, босс? So what do you want? I hope you checked the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. О, Man, I can see the headlines now. Leave them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. You don't know who the fuck I am or who you're messing around О, with. пистолет. What are you doing? Come on, put that thing down. Не смей. Ever tell me what to do. Не смей. I'm so sick of Не смей. Да-да-да. Nobody would would ever even miss your punk ass, they? А убийство на тебя повесят. Он выстрелил. Он, он ее убил. Он ее убил. Вы это видите, да? О, ужас. Что? Whoa! What the fuck? Вот, вот, да. Что was сейчас in было? the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. Ого. Was. These pieces of time can frame us in I Ручка already упа- heard this lecture. А, to shadow. From color Now Kate is being hassled again. так это же было все. Victoria's phone rings. This is real. Now, Shit! Ой-ой-ой. Okay, if I'm crazy, uh, I might as well go all the way. Can I actually reverse time? Victoria. Why Arbus? Ого. Перематывать время могу? Клевая вещь. Ну да, я знал, я знал, честно. Честно признаюсь, знал. I did it. О, I actually did it. Of a photographer who perfectly I'm a captured. human time machine. да-да-да. Да, Anybody? давай сделаем селфи теперь. Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. When I took my selfie, Jefferson asked me a question. Hopeless faces. If he does again, I'll know this is for real. Kids call a selfie. A Да. dumb word for a wonderful photographic tradition. And Точно так. As a gift. I know I'm not dreaming As this. you all know, the It's photo real. portrait has been popular I can since tell. the early 1800s. Your generation. So I was the can go first back to in use time. images for Selfie expression. What if that girl isn't dead yet? Couldn't resist. The point Can I remains save that her? the portraiture Наверное, has always сможешь. been a vital aspect of art and photography for I need to go to the bathroom quickly and check it out. Не-не-не, жди. Max, Since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first Давай, я знаю ответ. Я знаю ответ. э, э. Блин, ну я хочу ответить. Ладно. Вот так. I'm sorry. I feel sick. May I be excused? Nice try, Max. But you're not going to get away that easy. Блин. We can talk more after class. Is there anybody Oh, here shit. who knows their secret? Jefferson wants to keep me after Louis Daguerre class. was a French painter. And I need time to save that girl. Да-да-да. Process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Повторяешься. What if I rewind again and give him the right answer? Ну-ка, давайте попробуем ответить теперь. Я же хочу. Я хочу ответить. А, о. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, Так. Э, Даггерский процесс. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. somebody has been reading as well as posing. Nice work, Вот Max. так. The Смотри, Daguerrean смотри. process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of Evan. Ага, Guys, смотри. don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. Да, да, да. Exposure, And it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Повторяешься. Max, you are not crazy. You are not dreaming. Да-да-да. It's time to be an everyday hero. Может по... Планшет? Не, ну здесь все то же самое. Фотку мы уже сделали. А, давай поговорим с Кейт. Nice answer, Max. Are you okay? You look pale. Да. Um, did we talk at all today? This is the first time. What's wrong? I'm Ага. sorry, I'm just tripping. Uh, Too much stress. I know the feeling. Давай вот так. I wish we didn't. I do have to go, but we can talk later if you want. I'll see how I feel. Thanks, Max. Ну вот, ей уже лучше. Ну, мы это все видели. Oh, о, о, о, камер, я ее в прошлый раз не видел. Ну-ка, сбегаем, посмотрим. Давай, давай. Get going, Max. You don't have time. Ай, ладно, ладно. Всё, бежим. I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about Да it. ну... с- а. Я не хотел говорить I'd во never второй let one of раз. photography's future stars Так, мы это видели уже. А, У у меня нет фотографий. Uh, yeah, I- I'm not sure I have one. Given your selfie output, I'm sure you must have about a thousand pics by now. <laughs> It'll take a long time to find a good one. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy John making Lennon. other plans. Go on now. Don't let me stop you. Вот так. А если я перемотаю... Так, давай тогда поговорим. Ага, черной точкой, все ясно. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you. Да ты хватит, блин. Excuse us. I'd never let one of photography's да, вот все, пропускаем и повторим его I'm фразу. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers, good. Make sure you finish working on it Вот так вот. I have faith in you. Вот так вот. еее. <laughs> Теперь мы для него просто супергерой какой-то. Ладно. Давай, давай, давай, давай. Побежали, побежали. Побежали быстро. Так, это мы видели, это мы видели. Давай, заходим. Okay, Max, retrace every step. Так, каждый шаг. Умываемся. I washed my face. Так, правильно. I My photo. Да ну зачем? Butterfly flew in, and I took a photo. Молодец. Сфотала бабочку, и это правильно. Во-во-во-во-во-во-во. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. А, что? А, ладно. А, о, так, Молото? что, Не, не знаю, что это. А, так, не влияет на вас, вы сохраняете свою память и объекты в инвентаре. А, я... <laughs> Опять не успел. Бьем, давай. Успели. На, по яйцам ему. А! Твою мать. Он, кажется, понял, кто здесь это все сделал. This cannot be real. I Может, just saw давай a girl поднимем? get shot and then saved her. What the fuck is going on? Не Do знаю. not freak out. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. <laughs> Excuse for what? For whatever you're up to, your face is covered in... В чем? Mom tripped me out. Then trip on out of here, missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm Да, да, since да. that's your job. Давай, выруби ее уже, господи. Так, побежали. Наверное, с ним надо поговорить, да? Principal Wells always looks so distracted. I can never figure out what he's thinking. Да и не поймешь. You look a little stressed out. Are you okay? I'm... I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You can always be upfront. Or have you done something wrong? Не, не, нет, нет, я ничего плохого не делала. Talk to me. О, о, я даже не знаю. Давай расскажем про Нейтана. Ладно, все, давай. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes, he was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I Так. was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know, I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family, and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Um, then... then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is serious charge. Ага, ага, нет, не будет он в этом разбираться. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Mm-hmm. Of course this academic drone won't do anything. Перемотайте время, если... Не, не, не. Мне, мне, story. Я не буду врать. Все. Э, блин. Или нет, все. Все. Я не буду изменять. Не буду. О, я, кажется, знаю, где эту я статую сейчас сфотою. Е, я сейчас сфотою эту статую. Blackwell Академии. Все такое, все такое здесь все. По красоте здесь все, блин. Очень красиво, очень красиво. Would Nathan Prescott please come to the front office? М уже вызвал его. Ну ладно, мы это увидим в следующей серии. Спасибо за просмотр и ожидайте следующую серию.